宝船ぶ構え listen to him sing, but sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, ゆらゆらゆらゆら夏が来たなら遊びましょう秋が来たなら祈りましょう日が来たならゆらゆらゆら はい、ありがとうございました。米田君宝船という曲でございました。はい、じゃあ続きまして、え